hello and welcome friends validation लगाने का एक और आसान तरीका है वो क्या हो सकता है वो आइए आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन कर लीजिए अगर आपको तीन या चार चीजों पे वैलिडेशन देना है तो बहुत आसान है सेम वही यही तरीका आप आजमाएंगे तो आपको एक लंबा चौड़ा क्वेरी नहीं बनाना पड़ेगा और बिना क्वेरी बनाए आपका काम हो जाएगा तो कैसे होगा आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बना रहा हूँ टेबल वन के ही नाम से और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम ऑफ प्लेयर्स ठीक है और ये हो गया नेम ऑफ प्लेयर्स और नेम ऑफ प्लेयर्स लिखने के बाद यहां पर देना है स्पोर्ट्स स्पोर्ट तो यहां पर कुछ प्लेयर हैं जो कि स्पोर्ट प्रीफर करते हैं अब ये जो स्पोर्ट प्रीफर करते हैं वो यहाँ पे नाम आएंगे जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है प्लेयर राम और इनका स्पोर्ट है क्रिकेट ठीक है सी आर आई सी के ई टी ये हो गया क्रिकेट दूसरा है सोहन इनका स्पोर्ट है हॉकी एच ओ सी के ई वाई तीसरा स्पोर्ट यहां पे लिख रहा हूं और नाम लिख रहा हूं गौरव ये प्रिफर करते हैं बैडमिंटन ये हो गया बैडमिंटन और यहां पे अगला है हितेश ये प्रेफर करते हैं क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट हो गया ठीक है और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक एक और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया खो खो तो एक और प्लेयर का नाम खो खो यहाँ पे स्पोर्ट हो गया खो खो प्लेयर का नाम हो गया मोनिका तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स के नाम दिए गए अब वैलिडेशन हमें अप्लाई करना है तो वैलिडेशन के लिए सीधा सीधा डिजाइन के ऊपर चले जाइए नीचे यहाँ वैलिडेशन आता है तो यहाँ पे दे दीजिए क्या देंगे यहाँ पे लिख दीजिए क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट ठीक है और करिए खो खो खो खो नहीं देना है हमें हमें क्या देना है क्रिकेट और फुटबॉल फुटबॉल तो क्रिकेट देना है या फुटबॉल देना है दोनों में से कोई एक ही देना है और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है डबल कोर्ट्स ओपन और क्लोज दोनों ही करना है आ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया फिर यहाँ पे क्लोज हो गया फिर यहाँ पर भी ओपन हो गया देन यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा तो ये हो गया और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा और ये इस तरीके से ये ये देखिए तो यहाँ पर अभी जो वैलिडेशन है वो अप्लाई हो चुका है हमने पहले ही ये नाम लिख दिए थे तो अभी हम इन नामों को हटाते हैं और फिर यहाँ पर इन दोनों नामों के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा आप देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ इसको हटा दिया मैंने जो नाम मैंने लिखे थे इसको मैं हटा रहा हूँ अब यहाँ पर मैं दोबारा से टाइप करने वाला हूँ तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट टाइप किया हमने यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फुटबॉल टाइप किया तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देखिए ये फुटबॉल टाइप करना है आपको स्पेलिंग भी मिस्टेक आप नहीं कर सकते यहाँ पे देखिए ये हो गया फुटा बॉल हो गया ये हो गया फुटबॉल ठीक है अब ये हो गया अब ये एक्सेप्ट कर गया अब यहां पर मैं लिखता हूं खो खो खो खो तो क्या खो खो एक्सेप्ट करेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा ये तुरंत जो है एरर दिखाएगा ये एरर जनरेट करेगा देखिए फिर यहाँ पे कोई और और लिखता है जैसे कैरम लिख देता हूँ C A double R O M theorem फिर एरर जनरेट करेगा ये देखिए इस तरीके से ये एरर जनरेट करता जाएगा तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आ रही है यहाँ से सीधा सीधा भी वैलिडेशन आप लगा सकते हैं ठीक है ना ओके